басып қарайсың көзімдегі жашымды қолдарыңда жалору сыйлаған сый чачымды өткен сезімді қинап ачы жанымды қозғобо жалғыз сен білген ешкім ұқпас сарымды жара жара, sızdat қайра, эми сенин башка сүйгөнүм суранбачы жылы талбан өткөн сүйүм аны танбай эми сенин башка сүйгөнүм жүрөгүмдү бойлогом махабаттан калдымбы ойлонбой жүрүп жаштығымдан жаштыгымдан жаздымбы суранам качан ұмытқан ата атымды сыздатпа сыздан жаралған дарылам yardımdı Esimde o eski salba eski cara Sızdayt kayra emi senin başka süygönü Suran bacı Чырымның бағыздарда ой қосалып қойып